નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે તો આજે તારીખ બે માર્ચ બે હજાર બાવીસને વાર બુધવાર બોટાદ માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જાણતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે આપેલા લાલ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બોટાદ માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ મળતા રહે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ કપાસ ચૌદસો એકવીસથી બાવીસો મગફળી એક હજારથી અગિયારસો ને પંદર ઘઉં ત્રણસો એંશીથી ચારસો ને સિત્તેર જીરું ત્રણ હજાર પાસઠથી તેતાલીસો ને પચીસ રૂપિયા એરંડા બારસો એકત્રીસથી તેરસો સિત્તેર તલ એક હજારથી બે હજાર ત્રીસ બાજરો ત્રણસો સોળથી ત્રણસો ને સોળ ચણા આઠસો એંશીથી નવસો ને એકોતેર રૂપિયા જુવાર ચારસો સોળથી પાંચસો ને એકાણું ધાણા બારસો પંચાવનથી ઓગણીસો ને પંચોતેર તુવેર આઠસો નેવથી અગિયારસો ને પચીસ તલ તેરસોથી બાવીસો ને પંદર રૂપિયા અડદ પાંચસો પચાસથી આઠસો રાય એક હજારથી અગિયારસો ને પંચ્યાસી કળથી ત્રણસોથી ત્રણસો રૂપિયા